aprobación de las projectades reformes del Codi Penal, de la llei Judiciamiento criminal, de la llei de Abortamiento, de la llei de seguretat ciutadana i de la llei de seguretat privada representarien un salt enrere de més de 40 anys en els drets civils i polítics fruit de dècades de mobilització i lluita. Aquestes reformes Restringeixen de forma absolutamente innecesaria, injustificada y desproporcionada el derecho de reunión y manifestación. así como la libertad de expresión, de opinión y de información. Estas reformas consoliden el proceso de de del derecho penal, criminalitzant cada mes la disidencia y la pobreza. Aquestes reformes suposen una profunda vulneració del dret al propi cos i a la llibertat de decisió de les dones. Aquestes reformes doten els poders públics d'amplis marges d'arbitrarietat davant la ciutadania que protesta i que fa ús de l'espai públic. Aquestes reformes suposen un atac tan greu que el rebuig social ha de ser igualment contundent des de la campanya de Desobediència 2014, integrada per persones i més d'un centenar de col·lectius socials, sindicals, veïnals i de defensa dels drets humans, fem una crida a que la societat civil es posicioni de manera ferma i massiva contra aquesta intolerable ofensiva és per tot això que en el cas que no s'aturen aquestes reformes, anunciem des d'ara que generarem mecanismes de desobediència col·lectiva per a que aquestes lleis no es puguin aplicar. Atenció, us para la policia. Intervenció policial imminent. Later. van a liar